Hamaranantsika azy toy ny mahazatra isaky ny zoma toy izao dia omena anao indray izany ny tahan'ny fahalotoan'ny rivotra teto Antananarivo raha nitombatomana nijanona ho ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'izay fahalotoan'ny rivotra izay teto Antananarivo nandritry ny ity herinandro ity. Saika ambany ny fetrany eo amesa avokoa ny referetra voaray. Raha ny mandrafitry ny toetr'andro anefa no jerevantsika ato anatin'ny telo andro ho avy dia Vinavinaina hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny izay tany fahalotoan'ny rivotra izay. Izay ny meteo antsika tamin'ity androany ity. Manasa anao hatrany hanaraka izany veloma tompoko.